<laughs> no, no, no, no. <laughs> 有人。别玩！接着哎呦我的妈！你别笑。 Que pô! 一会儿。嗯？ 一 <laughs> 个！我操！ 如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。